Sottotitoli in italiano. Então, fala galera quero você! É, isso não é programado, tá? Eu sempre me esqueço de abaixar a cadeira, porque senão a câmera não me pega muito bem. Então, eu fiz a introdução de The Last of Us 2, da série que vai ter. E isso vai ser meio que um padrão das introduções aqui do canal. Então eu já vou usar ela, aproveitar e usar esse formato de intro como um padrão. Nossa, eu não consigo fazer as coisas com roteiro, senão eu fico muito bosta, tá? Esquece o roteiro, esquece o roteiro. Bom, a ideia eu tive logo depois de gravar o último vídeo que saiu aqui no canal. E aí o que, que foi a minha ideia? Minha ideia era pegar várias partes do trailer em que, uh, que consistia na história. Que eu peguei a história, eu peguei a teoria mais popular que é a Dina morre e a Ellie busca vingança. Mas eu acho que não vai ser exatamente isso porque isso é muito... É muito normal para Last of Us, podemos dizer assim. The Last of Us é um jogo muito complexo, como, principalmente como história. E eu acho que isso é muito normal para The Last of Us, então eu acho que não vai ser exatamente isso. Talvez não vai ser a Dina que vai morrer sim o Joel, ok, opa, opa, <laughs> mas teoria. É. Então peguei a teoria mais famosa, que é tipo a Dina morta, ele busca vingança. Isso é basicamente a teoria mais famosa sobre a história. A montagem. Eu tinha que montar um, um vídeo de tipo uns 15 ou de 15 a 30 segundos. Acabou ficando 32 segundos, mas são dois minutinhos a mais, né? E é The Last of Us 2, então <laughs> é com várias cenas do trailer. Então eu peguei as cenas que eu gostei, que eu pensei que faria sentido e coloquei elas no programa de edição. Aí depois eu tinha que transformar em 15, 20 segundos. Aí teve algumas cenas que foram um pouquinho editadas, tipo, pra ela ser mais rápida e aí eu poder usar aquela cena. Teve outras que eu não consegui encaixar de jeito nenhum, então eu excluí. Aí então o, o projeto final ficou do jeito certo. A música. A música é algo que eu queria colocar. Eu queria colocar Through the Valley como fundo, mas eu queria só a melodia. Eu queria só a melodia. E como não tinha exatamente no YouTube um vídeo com só a melodia de Through the Valley do The Last of Us, que, que eu fiz? Eu decidi fazer eu mesmo. Peraí, eu acho que, eu, acho que essa era a música errada.

isso, esse, esse clipezinho aí vai passar em todos os vídeos de The Last of Us 2, no comecinho. E é, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e foi. Tchau! Okay.